Te voici, mon enfant. Tu es issu de la poussière et marche en mon jardin. Entends ma voix et sache que je suis ton créateur et que mon nom est Elohim. Cherche-moi dans mon temple pour prouver ta valeur. Partout sur cette terre, j'ai créé des épreuves auxquelles tu devras te soumettre. Et au cœur de chacune, j'ai caché un sigil. Ton but est de retrouver ces sigils, car ainsi tu serviras les générations à venir et accéderas à la vie éternelle. Oh! Les formes que tu collectes ne sont pas de simples jouets. Ce sont les sigils de notre nom. Chacun te rapproche de l'éternité bien, mon enfant. Il ne te manque plus qu'un seul sigil. Mon temple t'attend, mon enfant. Va. Tu n'as pas besoin de recueillir tous les sigils à la fois. Tu es libre de revenir à cet endroit chaque fois que tu le désires. Franchis la lumière, mon enfant, et mon temple te sera révélé. Marche maintenant sur les pierres de mon temple, où s'ouvrent de nombreuses portes. Sache que j'ai d'autres temples, car mon jardin est plus vaste que ce que ton œil peut percevoir. Sache que tous ces mondes, je les ai créés pour toi,